Budak nat ni. Eh, hey, nat apa? hey. oh. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Jadi setelah beberapa minggu ya, setelah beberapa minggu atau beberapa hari kita nggak membuat konten komedi cuy dan akhirnya saya memutuskan untuk uh, mereaksi uh, video yang sempat kita ketinggalan beberapa hari cuy ya. Eh, video dari Xiaomi Sasili yang mana judulnya itu adalah Zaman Dulu versus Zaman Sekarang cuy ya. Ini <laughs> saya jujur aja sih saya belum nonton ya, saya belum pernah tengok gitu ya karena saya kemarin posisi saya itu memang lagi sibuk untuk renovasi uh, studio cuy ya dan kebetulan uh, beberapa hari ini juga Indonesia dan Malaysia itu terkena musibah yang cukup uh, membuat kita itu khawatir jadi uh, untuk konten komedi cuy itu saya istirahatkan dulu cuy ya. saya memutuskan untuk mereaksi ini tuh dikarenakan eh, benar-benar uh, mungkin teman kita yang ada di Malaysia ini butuh banget hiburan karena setelah melihat berita ya saya lihat di berita dan informasi dari teman-teman kita di WhatsApp juga dari Malaysia uh, mengatakan bahwa Malaysia per tanggal 13 uh, eh, diadakan lagi PKP cuy tapi itu di enam wilayah ya, enam wilayah, enam wilayah lagi itu PKPB dan pokoknya eh, terbagi-bagi lah cuy ya kalau nggak salah cuy ya kalau salah bisa komentar di bawah dan yep, tanpa berbuang masa ya cum kita tengok videonya videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy tiga dua satu Pung. Okay. Satu apa tadi? Ah, nah, dah. Oh, mana jaitun? Oh, tu ambil siri final tu. <laughs> Ah. mari, oh, mari kita ni. Oh, nak sayang kita, nak kacak kita ni. Ha, oh, gitulah. Nak panjang-panjang. Apa ini? Makan siri dulu. Tujuan Makan kampung. Makan siri. Ya. Ha. Eh? Nak pagi. Ha. ha. Nak pagi buat. Jangan susah tu. Ini ni. Ah, tak minat lagi. Tak minat lagi ni. Bukan minat ni. Ah, pagi nak pergi si. Ah, buat buat molah, molah, molah, molah. <laughs> Mari tu dia gapo. Adik, nak pagi mai si. Ber berisik. Berisik. Nak tu dah kau kan. Merisik ah. Anaknya negeri anak yatim. Oh, okey. Kesannya di sini meminang ya. Awan. Ah, awan. Salah, salah. Salah dulu ya. Alhamdulillah kepada Allah. Boleh ayah tu kan. Ya betul. Salah ayah nak segar, awan bawa amboinya tak? Iyalah. Ya ya ya. Ah, dia jaga apa? Ha, ah, bawa kubah. Bawa kubah. Ah, bawa tu kau ingat eh, kau kan? Bawa. Rok kau? Oh. Bawa. Eh, perhatian tak? Ya, gitu. Eh, gitu ya. Bukan bawa. Oh, eh, ah, gitu. Eh, oh, Tunggu, Jay. Ini orang tua ini tuh benar-benar kayak pelakon yang senior ya kalau saya lihat sih ya. Apa benar ini yang dikatakan Syamiz Azli bahwa dia ini pernah berlakon sama eh uh, Piramli ya dari dari apa ya dari dialognya aja spontan banget ya kan <laughs> oh, kan? ah. Oke. Ah, ha, ha, ha. Ya <laughs> Allah. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Oh, Mak Zaitun. Ya, Cik. Cik nak tanya ni. Tuju ke tak? Tak apa belakang, Cik. Ya, ya, ya. Setuju. Air tak ada kau lekat ni. Air tak ada kau lekat ni. Tak ada air. Tak ada air. Tak ada air. Tu. Ambil air depan yang cepat lagi. Air, air, air. Air, air. Air, air. Okey zaman sekarang je ya. Ella Basi. Ini perbandingan je. Ha. Duduk mana dah? Okey. Pergi ke mana? Ayo. Ayo. Hmm. Orang nak tu biar orang mentah aja. Lepas pada market, okey lalu. Lalu lalu. lalu. Hmm. Mudahnya jangan sekali lah ni anak dalu. Orang kata, perut datang. Gitu lah. Apa-apa? Harta ah, ni lah. Apa kata? Ujuk kain ah, ni lah. Siapa kekuk sana? Dulu lain, lain. Apa? Dulu lagu mana? Kan, dulu. Hmm. Ha? Dia ceram dulu juga. Dia dah pakai ni, dia anak muda. Anak lara dulu. Raja Atik dulu mah. Pasti nak cari barangnya. Raja Atik Benar banget, benar banget je. Dulu. Dulu ya. Dia cari kat sini. Dia dalam rumah. Dia kerasa-kerasa semua sapu-sapu gitu. Hmm. Dia hmm. cari lah. Tu dulu. Nilo ni. Haa, ah, apa tu? Wish. Allah. <laughs> Ah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah. Ya raya. Kau nak raya. Jangan gitu kak. Dah tu yang kau. Kena rotan. Ah, oh, dipukuli ni si. Wah. Masa ni siapa? Dah semua masa ni tak, tak siapa lagi. Kau kan. Ya, ya. Cik, okey bang. <laughs> Ya, ya. Kena rotan sudah. Ah, main mana? Main mana? Hmm. Main pusat. Pusat. Oh. Dah ke mana pusat? Mesti kau. Pusing. Ah, ni masa ni kat luar ni aku nak nak. Masa ah. mana anak aku nak kerja lagi dekat. Hmm, tak boleh. Kerja gap eh. Boleh. Lembu kubah apa dah? Lembu kubah. Aku kubah dia balik baru ni. Tambak situ lah. Kau sibuk lucu. Ha, ah, situ. Dah ingat ke apa yang sama? Ingat, ingat, ingat. Ingat. Ha, ah, ingat, ingat. Kau dah ingat? Eh? Ingat. Ha, ah, kita ingat. Mu di sini. Ha. Ah. Mu di sini. Ha. Ah.

Aku ni semangat aku. Ah, ya, ya, ya. Okey. Kau eh, tak apa ha, ha. ha. ah, tak ada dia ni. Aku tahu. Ha. Dia saya. Dia saya yang benda ni. Ha. Iyalah. Bela bela. Sangat banget orang tua cik. Sakit tak? Okey, nali mole. Bela. Apa benda kita ya? Ah, oh, yang sekarang. Gini yang sekarang ya. Ya Allah tak lah, kelik kau. Ha. Apa benda kita? Apanya? Paling ayo. Pergi gigi. Lepas pandang. Gigi, gigi. Gimana pakak kah? Gigi. Hmm. <laughs> Mati. Harus mau apa? Gini pun. Aku nak masuk ya ni. Obas oh, obas dong. Ini kembali dong. Masuk ya ni. Ha. Oke. Biar mampu hawa. Lepas ingat ya. Oke, benar banget ya. Aku. Ha. Aku tunggu. Dia gak pergi. Oh, ikat biar biar gari habis. Ha. Aku boleh kata tu. Ajar <laughs> ni. Naya lepas tu awak. Kami dapat uh, eh, laporan. Eh? Ha, laporan di Balai Polis. Eh, bunyi pocik dia anak pocik. Ha, saya tiba tu pasal. Saya saya Okey polis ya. Jadi polis dia. Mati tidak dah ajar gitu. Jadi dia lepas polis polis gila kata. Ha. Sila ikut kami ke balai. Ha, jom dah saya tak takut. Ikut dilaporin ceritanya ya dilaporin bapaknya dilaporin tinggal layan istri ya eh. zaman dulu asik <laughs> sekali eh, Asik. Ya, minulah kamu ai. CEO dengan suku tawa ni. Baguslah. Boleh nat ni. Hai, nat tu apa? <laughs> Oh, bini. Nah, bini lah bermuai. Teo dengan sekut awak ni. Bagi lah. Nak tu. Nak tu aku, aku bini mu lah. Eh. Oh, bini. Eh ber, <laughs> betul itu berharap lebih gitu ya daripada ini pening kepala gua natuk mano nih bini ayah muda ah, bini ayah bini ayah dah ah. ah, tak nanti kau tu siapa dia alah lelaki saja ah, minum air ah, minum air Eh. Tu oh, zaman sekarang ya betul. Mana mak mu eh tak tahu tak tahu lagi eh, tak ada gini. Eh. Aduh bye mak. Eh. Okay. Astaga. Iya <laughs> iya iya. Oh, Malas sosmed. Eh ayahmu, bukan dia main telefon saya saja ni orang nak beli lah. Bagi online ni, ni order ni. Beli produk rambut ni untuk kecantikan. Ha ni, jumpa dah ni. Nama dia, shampoo dia, fat dia tau. Tak sebi rambut ubat, tak sebi rambut rusak. Ha, fat flea, oh ini. Apa? Oh, tak ada tu acara orang. Sponsor ini, Cik. Cik. Okay. Udah selesai ya. Oke. Okay. Oke okay, cuy, ah, kepala saya pening banget cuy ya. Ini karena mungkin saya sudah cukup lama yang nggak tertawa cuy ya. Pening banget. <laughs> Oke okay, di <laughs> di video kali ini tuh benar banget ya. Mungkin uh, eh, Jamis Asli pernah merasakan hal yang sama nih yang video ini cuy ya atau memang realita yang ada di sana aja ya karena jujur aja ya uh, dari video ini saya merasakan banget yang namanya kena rotan cuy ya waktu masa-masa kecil saya itu saya selalu dipukul gitu ya dan beda dengan dengan zaman sekarang cuy anak-anak zaman sekarang ya sesuai banget ya realita banget yang ada di video kali ini cuy dan komedinya juga dapat banget ya padahal uh, kalau ada yatim dalam sini tuh lebih apa ya lebih kelakar lagi bisa jadi bisa jadi kelakar lagi gitu cuy ya Oke okay, dan terima kasih lagi buat kurang semua yang mengingatkan saya ini cuy. Saya nggak bisa tampilkan satu persatu eh, yang request ini karena banyak banget ya. Saya nggak ingat lagi siapa-siapa aja yang request cuy ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kurang semua yang selalu stay di channel NDTK dan buat orang yang baru bergabung silahkan aja subscribe channel ini kalau memang suka gitu ya. Kalau video ini bisa menghibur orang bisa di like. Di share ke sosial media yang kalian punya kalau nggak suka dislike aja atau skip video ini cuy.